Thank you. स्कुल ब्याडमिन्टन क्लबका अध्यक्ष श्री गणबहादुर गुरुङज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभापतित्व आचरण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया जोरदार तालिका साथ मलाई स्वागत गरौँ सभापतिको आज्ञा अनुसार म कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु विशिष्ट अतिथिको आचरण ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि यसै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दुर्गा अरियालज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसङ्करण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु ऋषिराम मिश्रज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया ताली बजाइदिनु होला ताली बजाउन कन्ड्युस नगर्नुहोला धन्यवाद बहिनीहरूलाई रचना थापा र ज्ञानिसा लम्सालज्यूलाई ब्याडमिन्टन क्लबद्वारा आयोजित आफूबेरेन एक प्रथम खुल्ला डबल पुरुष ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु भएको जानकारी गराउँछु धन्यवाद दुर्गा थापा दुर्गा अर्याल म्याडमलाई हाम्रो यस आँधीमूल ब्याडमिन्टन क्लब आफ्नो स्थापना कालको छैटौँ वर्षमा आइपुगेको छ आगामी दिनहरूमा पनि यस क्लबले स्थानीय स्तरमा खेलकुद क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै जाओस् आजको यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै स्वस्थ जीवनयापन गर्न खेलकुदको महत्त्वपूर्ण योगदान औल्याउँदै खेलकुदबाट मनोरञ्जन मात्र नभएर आफ्नो स्वस्थ जीवनयापन गर्न ब्याडमिन्टन खेलमा बढीभन्दा बढी खेलाडीहरूको सहभागिता जनाउनु हो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू अतिथिज्यू साथै सहभागी सबैलाई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आदिमुलको काखमा रहेको सदस्य फाटमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु विभिन्न ठाउँबाट खेलमा भाग लिन पाल्नुभएका खेलाडी तथा पाहुनाहरूको आजको दिन सृजनात्मक बन्न सकोस् भनी शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूले यो कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाएर यो कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएका छौँ अन्त्यमा सबैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद निकै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ अब म शुभकामना मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रम दुई फेजमा हुने भएकाले यो हाम्रो पहिलो सेसनको कार्यक्रम अब चाहिँ शुभकामना मन्तव्य हाम्रो यसै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि दुर्गा अर्यालज्यूको शुभकामना मन्तव्य पछाडि हामी खेलतर्फ लाग्छौँ र हाम्रो अध्यक्षज्यू अलि ढिलो आउने भन्ने हामीलाई जानकारी भएको छ अध्यक्षज्यू आए पछाडि हामीले समापनको फेरि अर्को फेजमा हामीले कार कार्यक्रम गर्नेछौँ र हाम्रो बिचमा खेल हुनेछ कोही साथीहरू टिम इन्ट्री गर्न छुट्नु भएको छ भने टिम इन्ट्री गरिदि गरिहाल्नु होला सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहनुभएका अतिथिज्यूहरू र यस प्रतियोगितामा उपस्थित हुनुभएका मैले मान्नुपर्ने मान्यजन साथै खेलाडी र दर्शकबिन साथीहरूमा मेरो नमस्कार यस रमणीय स्थलमा हुन गइरहेको यो खेलले स्वास्थ्यलाई पनि प्रभावकारी छ र यो खेल सुरु गर्दै गर्दा हामीले हामीले यस यो खेल सुरु गर्दै गर्दा हामीले यस्ता खेलहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर खेलकुदमा हामीले दस लाख विनियोजन गरेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई हामीले पचास हजारमा आउनुभएको र गाउँपालिकाको तर्फबाट पचास हजार विनियोजन पनि गरेका छौँ त्यति नै मात्र पुग्दैन थियो होला मैले त कार्यपालिकाको बैठकमै होइन हाम्रो खेललाई त अलिकता रकम बढाउनु पर्छ होला भन्ने कुरा राख्दै गर्दा हाम्रो यहाँको आयोजक टिमले आफै सक्षम भएर होला यति रकम भए पुग्छ भन्ने कुराहरू गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद आगामी कार्यक्रमहरूमा फेरि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू जोड्यो भने हामीले खेलप्रति बजेटहरू विनियोजन गर्नेछौँ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दर्शक दिनहरूमा हामीले पर्सि तिन गते सामाजिक सुरक्षा के अरे भत्ता वितरण गर्दैछौँ यहाँहरूले के अरे आफ्नो घरमा भएका बुबा आमाहरूलाई जानकारी पनि गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र आजको कार्यक्रम सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्दछु हस्त नमस्कार धन्यवाद दुर्गा अर्यालज्यूलाई अब हाम्रो गेम सुरु हुन गइरहेको छ मैले सम्झनै पर्ने नाम मुख्य प्रायोजक आबुखेरिनी गाउँपालिका स्थानीय यातायात प्रणाली का केदार प्रसाद पौडेल अकला सहकारी संस्था सत्र सय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मित्रता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ऋषिराम मिश्र विनोद दिनेश थापा विनोद बाबु मल्ल विष्णुबहादुर पन्त लगायतको नामहरू मैले सम्झनै पर्छ यहाँ फर्स्ट पुल पल्लो ग्राउन्डमा राजीव थापा र बद्री शर्मा सत्र सय क्याप्टेन बलबहादुर गुरुङ निम बहादुर गुरुङ बन्दीपुर क्याप्टेन बलबहादुर गुरुङ र निम बहादुर गुरुङ बन्दीपुर ऋषि ऋषिराम मिश्र दिनेश थापा विनोद बाबु मल्ल विष्णु बहादुर पन्त सर भयो सरी 19 अफ यो फर्स्ट सेकेन्ड माथिल्लो ग्राउन्डमा फर्स्ट गेम खेल्ने साथीहरूको दलबहादुर गुरुङ र भोजबहादुर थापा बन्दीपुर विष्णुराज अधिकारी र ऋषिराम अधिकारी सत्र सय पाँच यो फर्स्ट सेकेन्ड पुलको माथिल्लो ग्राउन्डमा फर्स्ट गेम खेल्ने साथीहरूको हामी गऱ्यौँ उता सार्वजनिक जग्गा हो कि हो हुन्छ

I just मेजर दीपक थापा रामप्रसाद भट्टको टिम विजयी भएको छ पुल सुदेश थापा सफल पुजेल बालुन्टर सप टु सुमन सप टु सुमन भाइ बिपिन सप टु सुदेश थापा ऋषि फर्स्ट क्याम्प लबल लबल प्ले हेलो यस कार्यक्रमलाई रोचक बनाउनको लागि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सँगसँगै आर्थिक सहयोग गर्नुहुने मुख्य प्रायोजक आबु खैरिनी गाउँपालिका विशेषता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सत्र सय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अकला सहकारी संस्था स्थानीय यातायात प्रणाली यातायात राष्ट्रिय राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार प्रसाद पौडेल आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाइरहेको छु विष्णुबहादुर लगायतलाई विशेष विशेष आयोजक धन्यवाद दिन चाहन्छु Yes, yes, yes. अनि हामी ल्याउनु यता हाल ल्याइदिऊ अहिले यता हाले हेर्नु हामी यहाँ ल ल ल ल तपाईँ यता आइदिनु 俺们来。 change 10 11 मनबहादुर गुरुङ कतिलो कोलको लागि रेडी भइदिनु होला विजय गुरुङ a p गुरुङ उहाँहरू पनि नकआउट राउन्डको लागि क्वालिफाइङ गर्नुभएको छ नौ रबिन थापा सरी पुल एक रबिन थापा र कुमार मगर उहाँहरू पनि नकआउट राउन्डको लागि क्वालिफाइङ गर्नुभएको छ Seven, one. Two, seven. हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नु हुने विकिता बचत सहकारी संस्था सत्र सय बचत सहकारी संस्था अगला सहकारी संस्था स्थानीय यातायात प्राली यातायात व्यावसायिक महासङ्घका गण्डकी प्रदेशको संयोजक तथा ठिक

राम्रै त <laughs> बल गर्ने त केटोले यार शङ्कर प्लस जितेन्द्र माथिको टिममा गइदिनु होला मनोज प्लस प्रवीण माथिको टिममा गइदिनु होला Kumar. Tulis. Loh, laure asaro. Hadaro. Go. Kamal side an. Sudhi sudar. Sudhi sudar. Hanan an back hand. Back hand. Full hand. Yes. Over hand. Every hand. Go Sudhi. Nila, nila. Yeah.

चाहिन्छ <laughs> क्रस दक्षिण जीलाई फाइनलमा जानुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद अब अर्को टिममा तुरन्त ग्राउन्डमा आउनुहोला मनोज प्लस प्रवीण भर्सेस कुमार प्लस नारायण छोरालाई बना त बाहुली हो नि त फेरि कुरो गम्भीर छ यहाँ जति जित्यो नि बना त बाहुली हो नि त फेरि कता गयो 아니요. 아무도. 쏘리야. 아웃. 라이트. 라이트. 먼저 봐요. 먼저 봐요.

¡Aquí! నాకు రాంబు సార్ Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

मैले उहाँलाई Ten, twenty. दुर्गा थापा र लक्ष्मण राणा उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ जोरदार तालीका साथ उहाँलाई बधाई अनि शुभकामना यत्रो धेरै